بكره رمضان يا زلمه رمضان والصيام طب طب طب انا برجع برجع برجع بحكيك تمام برجع بحكيك. بس بس خلينا ضروري يا, يا bro مع السلامه يا bro. فريق الاعلان الرمضاني من السنه الماضيه ما حكى شيء ولا حتى فتحوا ال group ولا حتى همسوا اذا انا ما ذكرتكم ما بتذكروا لك شو انتم بشر ولا حجر انا فرجيكم اخ لو مالي محتاجكم بس يعذل شو بيعمل يا صباح من وين بده يجي الخير وانتم قاعدين بكرة رمضان شوفي شو شوفي اعلان رمضاني مستعجل بسرعة هلا بتعملوا اجتماع عندي بالبيت بدي اياكم خلال خمس دقايق بسرعة لساتكم قاعدين شو بدي البس لهم هدول؟ والله اللي بيشوفني عامل لهم قيمة وبدي البس لهم رسمي طقم وجرافة ليون عم بشتغل مع فريق الاحلام لا يحسدني جيني هي يلا من قيمتهم لا تدري الازرار غلط لا ي... لا يا شيخ ماني معدلها احلى من هيك ما عاد بس هذا عليهم كمان المنظر يا اهلا وسهلا فيكم اسف على بنطلون البيجامه والقميص والكرافه بس بتعرفوا اجتماع مستعجل حق عليكم ما ذكرتوني صح صح صراحه انا حبيت الكرافته <laughs> مقدمه لا لا والله البسها بس البسها البسها من انتوا بتعرفوا نحن مجتمعين مشان نعمل اعلان لرمضان بكره رمضان ولازم نحن من اليوم نحط الاعلان بالتلفزيونات فاي افكار انا برايي اول شيء لازم نحدد الموضوع حلو كتير شو بتقترحوا سهله روسيا واوكرانيا شفت لو طلالي من شباك بيتي؟ لا والله ما شفته الجو حلو كتير هنيك تعال اورجيك اياها تعال تعال تعال تعال معلش اجي انا كمان قلت إيه، هو وبس تعال معي تفضل تفضل لا تستحي لا تستحي آه رجالي الجرافي اول على هالمسافة البعيدة أي مواضيع خطرت على بالكم؟ حلو كتير أنا كنت عم فكر إنه نحكي عن حرية التعبير وحنعملها على شكل غنية بالضبط أنتم بتفهموا علي مشان هيك بحبكم طب شو مشان الكلمات؟ بنتي الصغيرة بموضوع التعبير كتبت كلمات أسطورية فكنت عم إنه ناخذ هي الكلمات ونعملها هي الغنية بدون أي تعديلات نسخة أصلية أنا شخصيا بتبهرني حرية التعبير عند الأطفال يعني كيف بيعبروا عن زقزقة الطيور والأشجار الخضراء والسماء وصافية بدون ما يشخصنوا الموضوع ويحكوا مواضيع أكبر منهم فكرة حلوة صح؟ ومين المغني؟ مين المغني؟ كنت مستعد لهالسؤال أنا اوريدي فجبت لكم ورقة وقلم كل واحد فيكم هيكتب اسم مغني وأنا طبعا معكم ورح نختار من بيناتهم بحب حس الديمقراطية عندك مين حتكتب؟ حمود الخضر؟ عم فكر بماهر زين وانا خلصت اكيد خلصت خلصت رح ناخذ الوراق ونعمل القرعة مرة ثانية من جوا بوكس نسحب ورقة راما رباط شبكم مو مصدقين نسحب ورقة تانية كمان راما رباط يعني كل الراما رباط صحيح كلياتهم راما رباط شو عمل لك صوت رمضاني لحظة شوي نحن شو شغلتنا هون؟ شو يعني بدك تكون مغني مثلا؟ لا تتمسخر انت فهمان علي لا والله مالي فهمان شو قصدك ورقنا وكبيتها والافكار كلها افكارك مشكلتكم ما عندكم افكار حلوه ليش انت اصلا اعطيت فرصه لحتى تسمع افكارنا حمود ربك اني سامح لك تقعد بالاجتماع يا شب يا شب لا والله فضلت عليك كثير ما بشرفني يكون على طاولة سجن الأفكار تبعك سلام بالست ما يرد وانت شو وضعك؟ والله أنا لازم اشتري أغراض رمضان صراحة هلا بصير زحمة مو ملحقهم مو ملحقوا حبيبي خلينا نجمع هدول للسنة الجاية إذا عجبك الفيلم القصير اشترك بالقناة يا خطير أو يا خطيرة بس كرمال القافية like و share وشوفوا المقاطع الماضية زبطت القافية